ٲٹھ بجے شام بن بش پہ خطنات دروازہ پانچ نفرا ثن مت کم فائر بچ پہ تل دن گھر فائر سکھ پش پہ ادا دائر تمہیں ساڑ وُہ مدر میٲنۍ تہِ ٲس لۄکٕٹ لگ بگ ٲس یہِ اَرترٕہ ؤرِش تانۍ ٲس ییٚتی فادر میون تہِ اوس یِہوے سَتترٕہ اَرترٕہ وُہُر بیاکھ برٛدر اوس مےٚ لۄکُٹ سُہ اوس ٲٹھ نَو وُہُر سِسٹر ٲس پانٛژھ شیٚے ؤرِش تہٕ اَسہِ برونٛہہ کَنۍ مورُس نہ بِلکُل سُہ اوس پَنجاب گژھان سُہ اوس پَنٕنۍ مٔزوٗرۍ کران تَتہِ لگ بگ ٲسۍ نَفر پانٛژھ ٲٹھ آسان سۭتۍ سُہ اوس پرٛٮ۪تھ ؤری گژھان ٲسٕس گوٚمُت چھُ اَسہِ اَسہِ فادر گوٚو سُہ ٲس تَس تِژھ سیٖنَس پٮ۪ٹھ تٔمِس گوٚو سینس پہ پٮ۪ٹھ ہاٹ اَٹیک شروٗع یِم پونٛسہٕ پَتہٕ پَتہٕ یِمو دِتِکھ تِم لٔگۍ اَسہِ تَس آپریشَن کَرنَس ییٚلہِ ییٚلہِ حظ بہٕ بہٕ بہٕ سکوٗل ٲسٕس واریاہ لۄکٕٹ مےٚ ٲس نہٕ یاد کِہیٖنۍ کھٔژٕس تہٕ مےٚ نم سارنٕے اوس تم آسان مےٚ کر مےٚ کیٛازِ چھَنہٕ تۄہہِ سار سکوٗل